mulabe wamu mm. mugenda kuba mulala mm. sente zo wezajja zasanga tumwebaze ayisa sente zabakadde mu post bank bobakozesa kifu mm. post bank ogiyisamu sente erina branch ezimeka ate ziri luddao zipost bank giraba wano kampala nakakiriniakyalina akatabo ka banka kiguba ekiteeka bukibiramu ate bwe baba nakozesa ekintu akibaddemu bamugoba omusajja yalimu bamugobamu nebaleetamu owaabe babwebakkyovulaba obusungu obuli mu nsi muno abantu obusungu bwe bayina fe tubabuulira mente mm. eriyo mm-hmm. nembaga nti oyo abuulira abaana be nti bwe balebye sente nga zizze nze mbwa bagobye akalo bwe katuuka nze mbwa baago bali batwala fibe be nanyini buyinza nadduka nasojo nadduka nagula ebizimbe <laughs> if we wanted to share about it he would go to new vision as a worker gwe nga togendayo gwe sente wazijja mu new vision nange ndiwa samola wa president aliddako nange nenfuna sente kituufu yes toyinza kuŋŋa nti gwedduke ne sente ozitwale nze mbwa mukayuge kasasiro kakati ebintu ebyo bakola kati oyo omusajja bamukola one post bank de nga arrangement mm. egamba sente ziva mu minisito ya finance ziraga mu posta bank neziraga mu bamasimu kakati nabanja lwaki yazeteekamu ngaamanyi titaliiko ye yali politicization nti nasulu abudala tatanga walugembe mm. naye nasulu abudala agenda okutuuka mu balekiseka sijjagirwa mm. nga walugembe bamusse mm. naye ngaendulu eziri mu masaka mm. kubanga gundi francis walugembe bamuwayiriza nti yaloopa emundu yamuteesa ngaemundu yamusanyaza eriruddakakati webatta walugembe <laughs> eh. abantu basanyuka nnyo mu masaka kubanga francis walugembe yali bati yamulonda okubeera meeya wa masaka mm. kati ne babanga ate yali wakabaka yekka nnyo neyeeyimbirira muteesa bwe yagenda yakyuka mangu nnyo mm. kakati nasulu asanga base francis walugembe naye ngaendulu eziri mu masaka engoma zivuga laba bwe yeripa ku piikaapu eyakulula omulambo gwa francis walugembe mu masaka omusajja yatawaluka yalina mujasi nga bamukubye loketi etanzania yajja awenyera mhm. nekitala mhm. namusalako obusajja naba omuteeka mukamwa nti votasika eh. yes nasuwoza ota ramund naye ekyo kyegambye tikakati bo bali abasajja bagezi gweto nabbanja ye bamuleetera amasimu ani eyali asobola omuleetera essimu eyali asobola omuleetera essimu yali waiso intelligence yemanyi esimu kakati nebagula ŋŋanda ŋŋanda agulwa bugulwa kubanga ŋŋanda mumulowooza nti ali kuredibo mhm. ŋŋanda yaleeta ekiteeso ekyebaza kagina nga bamugje mu revenue authority ŋŋanda naku eziraga nabadde emulago kyendabye e mulago ninga ali ebulaaya yes ŋŋandababugula bufekete ninganŋanda yetalaba kiri muuganda no babugula mwe nemulowooza nti bwinekyobaolaba nti abaganda tebajja kubeera mu byabufuzi kati egurupu yabwe yonna yabaŋŋanda nfu yawaana kitaliyes bitaliyo babuwa sente kuba bwamanyiira bwagala ebyobwerere bwagala ebizimbe babuteeka ku life nebabt olidde bali baagala busika bwa museveni naye gwe ofuuse kakati gwe busika obuwaddeyo ati atanale egi ate olumala okubakozesa nga badduka mafiya ya uganda olumala okukozesa nga okugekolaki kati ŋŋanda abantu bagenda mukyawa ku myaka gye ajja kudda ebijamuto bajja muyiga bajja mutegeera nti fene fenensi bamukozesa <laughs> omutwe gwa fenensi thats very important one <laughs> nti abantu baffe tulinga abaweddeyo netwagala nnyo sente ntulowooza nti ensi eweddeyo era njagala okubabuulira nti bwe tutabe kusaba nnyo mm. lwanda wanudde ejja tuwamba ngetuwambaeri anti kyenkubuulira nti for opposition y'abatuusi mhm. uganda yes ekyo kituufu era njagala okukubuulira nti kagame ekyamugasa boda yategeera nti abantu abali e rwanda baava wano nebasigala ku voters regist buli kalubabadde bakolaki bajja nebakakuba ate ba mu buganda kyovola bantu enale mbagisa bubi nyo mubuganda kubanga bagala ensalo ensalo yagigala nga tebasala kudda yagimanya kagame yali akimanyi yes tebugendayo ngategete nti bano bannayuganda kubanga tulina basigala wano bajja okolidde bagibeera wano nakibu ya two countries nebasanyuka nebasanyuka mm. wano bwewaabwe webakulidde emyaka aga ataano nadda mu buganda wanokakati obanga batuusi kyabatwalira emyaka ataano mhm. abakutu abangi bo tebaliddayo wali olabyeko ensi nga pulezidenti wa tribe eyo bizimungu yali mukutu ne badduka mhm. twagira mungu yali mukutu ne badduka mm. kagame nagakanekwatiremu gwali ekirabyemu mu nsi naye lwaki baddukanga abasajja ya nti nkugambye nti obukyayi bwe baasigaŋŋanamu bwamaanyi nnyo omutuusi naki nomuhutu n'omuhutu eyabasigamu obukyayi tebasobola kukkiriza nti buyasefu akolagana n'abahutu bebabaitanga nkontanyi era babatta abakkiriza mundagano okukolagana nalapf nga kabyalimaana avuddeko ne kabyalimaana bwe yasayininga endagaano enyonyi bagikuba ne bamutta kagame bwe yabadde ngaayogera wiiki eno yalabudde abanyalwanda okutadda mu kuyingira mu uganda naga nti bwe muyingira mu uganda ne muttibwa sibavunanyizibwako nti kagame yenka yakutta obukadde bwa dola busatu hmm. estate yebusobola butawanya eggwanga lino kuba buli omu muyala lwaki bannayugandaayalaokutuka ku ekyo ate museveni nga yakutta obukadde bwa dola kumi n'abusindika erwanda hmm. bakututa kagame abakwatirawo n'abattirawo tebukolayo kiki kiri anti sisitemu yaabwe nti mbagaa bulijjo nti omukazi awemula n'omukazi omuntu mulamu ani awangula munne ku miziko awemula awemula kasibukukaviira bannangekakufuma hmm, binene byereeru kakati <laughs> eh, ebagamba <laughs> south korea ngagga nsi ya munaana north korea njavu hmm. ani atambuliza munne ku bunkenke north korea wy kuba kakati rwanda yo disipulini gyebalina mm-hmm. omanyi dictatorship ereeta efficiens nti ekikumbi kye tebakirya mm-hmm. naye mmwe nemukwata netiimu yammwe yavebo negenda erwanda omwana nagenda ewomusajja mumutagala nabba emmere nabba enva nemugenda netiimu yammwe yavolebo woteri negirema okusasula nebabagobamu kikitiimu bagigobamu twalimuokusasulakagambe eh, naga nti ababbi baba nebakomye mugende mubibbire ewamu naye sitole bagikwese naye nga minisita yaligobeddwa nga twawe musi owa national council of sports yaligobeddwa kubanga oyina okumanya nti bannange gundi tetwagalana omwana owange ate ba n'okufunyisa embuto mm. oga nti omwana anzise mm. omwana n'asalewagundi omwana ngaolabira ddala tekijja naye mwe ne mugenda e rwanda nemutuuka e rwanda volebo volebo baba bameka era sentetola enkweke <laughs> uh-huh. kubanga no minisita wa sports oboa yali badde yagenze dda uh-huh. aganasono council of sports ne mu ministry uh-huh. eyafasiredi mwebabidde kubanze mbagamba ntibanegamba bolire nze mbadde wano ndabye gavumenti enyingi hmm. ate ndi musajja nina obudde bwange nzaokuka esaawa kumi abantu batono nnyo abayina olubaawo mu nyumba mm. abantu batono nnyo abawandiisa ebitabo byempandiisa mm. nze buli kintu ekibaawo nkugirayo katabo kiwandikakodda nekyesegerenya nakiwandikakodda kakati kankubaolera bweba basuula omukulembeze bamubala mm-hmm. abazungu bagamba the are many ways of skinning a cart mm -hmm. nti akabibu oba okabaaga waliwo amakubo mangi gavumenti bwe baba nagisuula buli gavumenti bagibalabwayo ti hmm. abasajja batuula ne babala nti enesuulibwa etya pulezidenti museveni ye yasalawo tukita protracted wo museveni yasalawo nagenda mu nsiko naye ngaekyamuyamba kyaliki tyobate bwe yamala okubba obulu bwa kinaana semwogere nakkiriza agende mu palamenti tebakolawo reconciliation era abadp ababaka baabwe babonaabonerayo mm. era chief justice masika bwe yasala emisango era abadp be bavaayo upc bwe bateekawo byelection era yabba obululu kwegamba abantu ne bategeera nti omusajja oli eyagenda mu nsiko yali omutuufu nga kakati mu gavumenti eno abantu batukirize baga mirundi yatambula nadde uwe yasinga kuba ne bobabeeramu tebayina kye bajja kuwa tebasiima amusef at home naye museveni gavumenti yoloza esigaza myaka emekanti yenkubuulira tibuli omu balina bwe bamubaza mm. kakati museveni nekijja ekimuyamba ye museveni kyavudde afuna emirembe ensi egisanga bubi nnyo nga bantu bakoowu nga bantu bakoowu tugeze singa wabeerawo ekinnya kyafute kumi n'ekitano ekinyonyi nekisuulamu ensigo y'omupaapaali mhm. omupaapaali ne gumera okuva wansi wemugulabira waggulu nga gufulumye guba muwanvu fuuti mmeka eh, guba muwanvu ddala guyisize fuuti ekumi n'emmeka n'ettaano kandi n'eggwanga bwe lifaanana nti mu seveni eggwanga yalisanga balisudde mu bunnya nakola innovation ezaali tezirabangako abantu nebasanyuka nebakakkana nebakakkana mm. kakati museven bwe tuba tusuula gavumenti bakutugamba if you want to defeat a revolutionary mm. you force him to one do his early achievements bw'oba yagala okusuula omusajja alinga museven revolutionary ebintu bye byeyaleeta byomukubisa naye kakati museven yajja eggwanga mu nyanga golooza ate yalisudde mu nyanga fuuti mmeka ah, ah, ate kankubuulira nti gashi yalisuddemu ani alisuddemu abamubala bebalisuddeyo buli generationi ejja nembala yaayo kubanga bwotunulira abantu abamu bagenda bagamba museveni tetugaana yatujja mu buzibu eh. naye ate atutadde mu buzibu obusinga nebwetusangamubuli si yabatadde mu buzibu ye bwe yaleeta demokulasi nti mulonde hmm. kakati mulonde abantu nebategeera nti mm, omuntu bategeera ti omubaka wa palamenti newazimba amasomero nakolaki bwekutuuka mukalulu bakubuuza tunulyali amasomero tuwe sente kakati abaka palamenti nebategeera tobakolera gulaba gule abasajja nebagenda mubamanerenda nebasingayo ebintu byabwe mm. nebajja mu palamenti oba akuwadde ettonto oba ekitole kya sabbuuni naye yakuguze emyaka egi nga bana abalamuzi kyebaliko nti omulamuzi buli mubaka wa palamenti emiliyoni aka asooka na bisatu miliyoni ataano emyezi nkaaga kumi n'ebiri emirundi etaano nkaaga mm. nkaaga ku miliyoni ataano alina biliyoni ezi kati omulamuzi kyavamuga nti empaako bitaano nze nsala omusango mankyolo ogusinge eh, musumba oyo omulamuzi yamusabako dola dola emitwalo emeka etaano eh. asinga omusango muwanga gwoyo mukwano gwange wenali naye ku nbs naye omulamuzi yamusaaasatuntiatabuyina n'abalamuzi nabo bakugamba nkutwala kukolaki kulya ku biriyoni zesatu zogenda okufuna myezi mukaaga mpakomeka kakati mwenna nemujja mwesanga mbabuuza nti nze ndi mulonzi wange naye ente gyewagula mu katale ekyawaggoonya bwegenda nezaala nebwezaala ezi oli ekikukuza tajja naye mikwano gyaffe bano abatuwa bano bakodomi bange baani ajja n'alaba ente eyo ba yazadde agirondoola ssebo eh? yesa naawe n'omuddiza eh. kakati mmwe awe mwagwira akabonero mm. tyomubaka wa paalamenti asinze enyumba ye n'agenze mu bamanerenda bamanerenda n'abagula n'awangula mumubanja ki kyekibazunze ewaffe bemutaagula nina kyenkwagaza nina kyenkwagaza nina kyenkwagaza mbakuba kubanga mumulowooza hmm. nti yoolyalemu ekukola nze nzije mbakole ki mbakolere lwaki eh, twakuwakalu nebyagala yesu kakati gwe bakuwagazaki oli yabagula nga bewubewange eh, naye ati oli yabagula ssente nibakyusa empapula nibakolaki tebamulabanga nabo yes ate addayo okukola ki aliddayo bakiiga nti buli lwaddayo bakubanja kati gwe buli omulundi ogwo gumu gumu olidda kubagula kuba nebo bakolera engu nebo bazimbira amasomero nebo bakolera eki ah, era tebakuwa gwakubiri kakati nabo nebategeera ekyo museveni si yakyononye niye yaleeta nti ebyobufuzi bya sente nedda mwe mwabikkirizakimanyi nti abanyankole bo n'abanozana bowadde balya sente naye baleeta muntu ku babiri bombi bana abagaba sente ani mutuufu mwate temukirina mwe temukirina kasi abasajja kabaka yatuyambye bweyagendeza egermani yajjayo kampuni e, enkugu ennyo mu bya federo n'ettaka mhm. bagenda kutaganjula etteeka ate ekyatuyamba ennyo mayiga kampuni eyo yagikolerako egermani ngaakyali muvubuka kakati eyo kampuni enekola ati kyeyajkyeyatuize kubanga akati mmwe nti omubaka wa palamenti mm. agenze kukimaki ababaka ba palamenti lukaaga alyogera ddi tasobola ayinemu toka ya milioni ebi bisatu kakati ono magezi gwe muyita magezi mm. asasanyiza sente zonna bwazigaba mu loko gavumenti gafayiro kati yakoze etteeka mm. mu loko gavumenti zisoloza emmotoka esente baziteeka emmotoka eva emubende mhm. etuka emitana bagisoloze mm -hmm. emmotoka erina kuba national emisolo gya mmotoka girina kubanga gyakubanga weve mubende muntu noyo omuntu minisita rafairo magezi ekintu yakigudde toyinza kuva mubende otuuka ekasando eh. kati ekasando osasule anti alyako ove mukasando oyingira emitano osasule buli minisita wakakolako musabe naye alimba tetujja kuba nabagwagwagwagwa bagundi simanyi basimi bakabuli simanyi baki anti yetamanyi naloko gavumenti oyo magezi tamanyina local gavument simanyi kusoma kungenda kunonyaemisolo gya local gavument gina hmm. kuba mu bitundu muli nti oba kusoloza kino oba kusoloza kino ate museveni yabiganaolinaabafere abamukoleramu oyo magezi ainaabaferebakuaaaatetyaankubuulidde emotoka nayo tujja omutwala emisindi tetukyabazanyirako ekyo noyo naye atufuge yajja talina mpale <laughs> ewaabwe yatyayo bamuwangula mukalulu musubi namusulira etawulo naja kati ababbi bamukutte kuba waleeta ekiteeso gwe waleeta ekiteeso gwe gwazukiza yesu toyinza kwepankira ku bantu anti ewaabwe nebamugoba nawunyoanti embidde yakona ewaabwe bamugoba naye ayina kati agabbi agamukutteko mhm. eh, there are things that are local kuba minisita local gavumenti yateekawo emisolo eh, naye bwekyebakola nti alina disitulikiti nga bibiri kati buli disitulikiti bwemutwalireyo akakadde oba yawasizayo omuwala omuta amuvuga tujja mulwanyisa okuva emubeera okutuuka ekaotya oyita mu disitulikiti naye abimanyi kati emotoka esasula sente akabuto kali kati alinga eh, eh, eh, eyava ku mulamba nanye okwe bebasajja abavubi bebyenyanja they need baluka mm-hmm. nti this man needs to know wikiziroko omulamba gwenebwetwali tugenda omanye nze motoka za takisi twali tugenda mm. ziteekamu ebiba mhm. nti eyekaseese ebnekiba e- e- e- ekimyufu nitubabuulire nitubagamba tikikola mm. uganda sinsi nnene emotoka bweva emasaka emutukula nejja ekampala eba erinda enamba yaayo mm. nevugako jjinja kakati toyinza kigamba nti ekiba kyayo kikomawa tekisoboka nedda ate oyo gyemubisi nnyo okija bamukubaire kuba kati alina akabbi oba akawala akato akamuliko kati yeyita wakitalo waleeta ekitiisu wekiriite wakireete wamwe tewatyayo oba ewamwe bakulijekitinga yerijekited ewamwe wenyini nebakusuulira etawulo okiikidde ku kibaluwa ngaotwereegamu kubanga museveni omusajja ono singa baasima kyeyaleeta yandigenziwabwe era nebamusitula nebamulina agabbi agamukutte waliwo nagalasimayo bakaitani simanyi kyofa togabye mm. ekitegeeza nti nekitawe yaleka tamwekakasa walumbe yakigaba <laughs> kakati epurobulemu egyo muyina mm. nti abasajja bano baali badde bambalagana ne mm. strong institutions nti waliwo ebitongole ebirumbaganaabo mubandekera bwomu kubanga tewali kitongole kivuddeyo kumugamba nti owaye minisita bano abaloko gavumenti abadistrict babanoonya kubba kuba nabo babalya ssente nalaba bwanika jjo bwanika chairman wegindi wewakiso mhm. akiriziganyiza nabebimuli mhm. ali ku kekyasala bamuwadde sente abebimuli bakoze ekirulikye yali alwanirira kuki yolyayogana sente bazimuwadde abebimuli bakoze eki kikyo bakyusizaku kyali alwanira luli isaserout kakati bamala okuddira egundi serautu zammwe nga furasirosoleza mumuzeeta kuffe si museveni ekibambanga bakimalira ku yes the issue is you would have strong institutions to guide society naye ani ase institutions anti institution muzisirwa kwagala sente you need the money nti omusajja nganze nenkugamba nti abaana ebweru enkumi nya baabattirayo omwana wenansana wano ne bamukwata nga adulilinga n'abaana omusango tekutambula kaka njagala nkubuulire nti sooka njagala nkubuuza hmm. omusajja omuwalabu yateresa munne emitayimbo mm. bwajja okugikima namugaa nti emmese zazikekese mm. nagadde emmese zikekete emitayimbo naye namuteresa ensawo za sementi nakuba namugaa nti empungu zazisitudde nzitwalanamugatikanawekulimba mm. empungu esitula namugaa naye gwe wewuunya nnyo mu ggwanga omuli emesezi gekete emitayimbwa ozotozitya kuti kiba kikwewunyisa empungu ya mwesulula ensawo ya seminti mhm. kakati jekala ombuulire bino byonna ebyabagonde bikulaga ekintu eki ebyo byabagonde basegereye kikutegeeza mu gavumenti mulimu agirwaniramu agizanyiramu ekinigeria gavumenti eno eyina agizanyiramu ekinigeria era bwekibadde pawulo muwanga yategeera nti obote agenda amutadde hmm. obote kyeyakola n'ateekawo gundi obote n'ateekawo peter otai minister of state for defence obuyinza bwonna n'abuteekawaani otai kati otai atraining ekibinja kya special force hmm. kyali kisingamu bateso basajja bawanvu bwebati ekibinja lwe kiyita mu kampala nga kijja kigumba legula ame yamuwanga yabakuba nebatamwaka yes babatya mu kampala ba special force muwanga yagamba babadde bakumba bava bombo netulooza nti bayekera uniform ndala tebatubuliddeko nabatta yes abakyoli anti olwo bamugjako obuyinza ye naabakyoli oba tatekebwoki otaya bateeso eh, songa omuganda musoka aga nti otezeebona emmese tonyitagiitega ngaolaba ngeraba eraba kakatitegedde mm, nti pawulo muwanga ya fulatratinga oba tekyali akola ekyokukolaki ekyokumugyako obuyinza mm. oba tebwaleeta simisapo nakyako omulango munne mm. nga abakyoli bacomplaininga nti bano babeera mu republic house bwagenda okukima ebyokulwanyisa embuya abakyoli bamukubirayo amekifo of staff namutapo ha abamu bali bamwambula engoye muwanganga nti ani coordinated troop movement tebakitegedde naye muwanganga kiki nnyo ne bagenda ne bakuba egindi enamugongo e, e, e, mm. bakwata abaana abasoma obwawula abawala embizi bagisikira muziki tyena mugongo nebakwata omulabizi omwawu nebamwita bazira mm. nebamuta nebamuteeka mulyato lyomwenge nebalumba e, mubakristaayo nebakwata waliyo theological college mm. nebakwata abaana abawala kati kawuma nagenda kawuma yagamba nti pawulo lwaki kyemwetise temukyetikkula mhm. kawuma misaire kawuma mm. naga nti kambabuulire anaafuka uganda agenda kuva luweero ensi nedduka ngaagamba museveni mhm. pawulo mwanga nagamba banange ti musajja mukristaayo nzikiriza nnyo mu ddiini twetondanga misa defense vice president n'ebintu byetwalinoonye tugenda kubizaawo simisapo nakyaka naga nti labona mwemulowooza nti ono vice president ono minister of fundraising wakunonya nsimbi wabutale <laughs> era nze nga a chief of staff mm. akulira abajase tulina wetwetonda yesu yakwata yasanga abali mu yeekalu n'abakuba n'agamba nti ekiwuka bwekizanyira mbisisira enkoko ekibajiramu tugenda kudda yes tugenda kudda naye nga muwanga wali vice president smith akola acyaka amechief of staff ataira kukwama minister of defense agamba akomawo balwanira wawo mhm. ne bajja bakola mu UPC mwali muvumbula nevumbika <laughs> mwali mu science ne syndicate mm. mwali mu enfunguro n'enkomba mm-hmm. naye nga lwakasiisa ina ttiimu ye yakulya nasa nga balwakasiisi bwe bakukwata muwanga tamujjayo eh. apanga olwo gavumenti yetemyemu emirundi emirundi ebiri ng'abaamuwanga bwe bakukwatako engalo lwakasisita kujjanyo nebanyumiriza nti waliwo muganda wobote yali kansala wa mukampala manyi mm. minisita yalondanga balondi mm. nga tawunikira akaise e maganda emakanda bakampala kati ng'omusajja oyo ava ejjinja najja ekampala ewasemaganda n'amusaba sente nga kansala tetudde namugaoyinakujanga kansa ekozeetudde sina wenzijja mm. namukuba olwe mm. namugaa nabaganda tebagala obot kakati muwanga semaganda amukubira mm. tiokozeki nti ankubye naa nabaganda tetwagala obot ti eh, kale kamunonye mm-hmm. muganda wobot yagenda entebe namugaa nti ekikolesaki nti muwanga nonya muwanga akunonya okozeki tandikubye semaganda bikibiki obot yagamba muganda we nti nawano toli safe mu state house eh. kyensobola okukola kuwa motoka zikwanguye mangu nga mwanga tanakwata ogenderoziroobeerera oja ngaopota enyini yayogeagozanya eh, yali president ate nga temuwanga mhm. gundi kalinaali wamala kalina nsubuga yali agenda ekyenda mityana mm. ne bamuyimiriza ku lod broka ngaenkuba etonya abasigadde bamuja bakyoli bambadde ne sapuli kakadde babaga nti onokalinaali baga nti hiyo Cardinal Laka gani? Mhm. Mimi najua sergeant, mhm. mimi najua corporal, mhm. mimi najua kano, mimi najua major, tunajua general. Hiyo Cardinal, Cardinal Laka gani ka jeshi? <laughs> Ngatwa bitigira basajja. Niba mujja munge nkube kola chi? Etunye. Etunye. Eliya laka chinda mtihana. Bwe yakoma wu, niba mugani tuva. Nabuga nti ah ah. Mwanja zizanga ngenda. Mwanja zera nako. Bwe yakoma wu na wandika statement. Nti yebankoze na kumulembe kwa minzi ya chinkola ko. waliwo omusajja nga yatumira eyabesa entebe hmm. bamwitanga obunjo hmm. yagaa nti kidde muokyogere nsindike basajja bange mubasisite egogonya tukulage nti tuli basajja eh? yes bali bagenda kuwamba basisite anti bweyabugamba kakati nga oda zitandise okukolaki okuyitiana okuyitiana nga nabasajja betegefu okugenda mubasisitaolere muwanga yakwata abaserikale bonna obate abaali bakola efujje nabateeka mu kukomera obata bwe baali bamutwala yagenda eruzira bakiraga ku tv mhm. nga nabagaa nti muveyo nze minisita fayina asimbawo sente mhm. kyenkutegeeza kiki mhm. ti gavumenti yali emaze okukolaki museveni yayola kiwedde yetemyemudda museveni yayola kiwedde kubanga ye pawulo mwanga yalowooza katiise n'abayeekera yasigalewo obwetakoleki agende era kyobula nti gavumenti yesemogere yagirimu aniyo agirimu bonna yali amaze okuwasembolingi museveni nalemerayo kakati mwekambakuli what am i looking at now <laughs> bobi wine bamugamba nti mwaluwa yabadde nemundu naye babamutwala mu kooti zameritinga ngaisi zabula ani yazibbawo ani yazibbawo yokoloza emundu zaliyo ati kekubuuli ani yazibbawo tewali amanyi yes nenge mundu ddala zaliyo ati tukize zaliwo omupolisi yaziraga zala kubanga baziraga nti bobi wayini yabaddebagimusanza nayo mu kisenge katukize zaliwo bafuusaobujulizi bwali bwabulinkubuulira naye tatitugambe ti sibwabulimba ani yazibbawo zibule tewali amanyi ne bagamba nti zaake bamukubya emiggo omutwala luddawa ani yabbazaako mukomera atamusuula erubaga ayagala okutta omwana we amusuula mukinya tamusuula mu babies home era abakazi bonna abasuula abaana bamanyi we babasuula tioba namusuula kugetyawowaali mm. era amulaba kakati kyembuuza zaakaani yamutolosa abasirikale benyini anti kyenkubuulira kyenkutegeeza ti ekinigeria ekiri luddawa ekinigeria ekiri mu gavumenti kakati bano baseggirinya ne alani sewanyana basudde busuuzi kujirikiti ah, ah. nabo nabo ebikolwa byabwe mbitunuulira hmm. nabo bagwa mu kino nti tunuulira ekisooka omusango gwa seggirinya gusalibwa gutya hmm, nga bakamukwata kubanga omulamuzi kyeyabadde ayagala kyekifuula seggirinya ow'amaanyi kubeera mp ate omulamuzi gwakikuwangala lwayi segirinya talina wawonera omusango gwa constitution ti constitution ya uganda yagaa nti omuntu abeera mu palamenti mhm. nokuba ne erevo bayisekekitegeereza gundi bajja genda mu constitution ot erulinge oba jajiment y'omulamuzi ewa diguli oba erevo zigundi naye omulamuzi kyavudde agusala e kinaigeria kibalimu kuzanya abamugambye nti omusala ku musango kusale bwoti bamaanyi okumekinga suwa nti alemeramu mupalamenti batugamba mbusegirinya yagenda mu state house nagamba nti bwemunzijayo bobi wayini yagenda okwesimbawo ajengalirekimu ekyokubiri ekyokubiri mm. omulamuzi tasobola kugamba nti babatwale mu kkomera lyegendi ekitalya is an administrative police of the prison authorities oba wajjudde omulamuzi yabadde ayagala segirinya alagewa eitalia mm. kidandala yabuuza timundag'ebitabo visasbook tulabe abakyalya segirinya bagimumye ekitegeeza segirinya ayinza nokubanga teyaliyo ali makage ekitegeeza segirinya ali mustate munda aliti kinigeria ekyamuwanga nobwanaki kino kinigeria mu gavumenti ya museveni mulimu ekinigeria abagamba nti segirinya si wanuupa aliyo kugamba naye ngaali mu ah, ah. gavumenti ayinza okuba nkugambye mm. nti bano abazanya bino nti purezidenti n'abagaa nti abange constitution yagaana toca yagaana toca yagaana ki ne baleeta abasibe abawenyera mu kooti nga bonna babakube babamazeemu omusango omufuba oyani kati oyo akolaki nebagaa nti ewaffe waliyo obusajja nga muyita sewandaki ye bwe yalaba nga babbi bamatooke nga naye mubbi wamatooke yamukubanga teke nagwa nakwata enkota nagimukuba nnesensebuka naga nti fetugenze kulima kakati munayola bino <laughs> ngekizibi kyakimazi <laughs> kati kitegeeza nabana abatokyalinga abantu si ba museveni hmm. aa bama nomuswa babaleeta ne babalaga mu hmm. kkooti omuli abazungu ne babakwata ebifaananyi tegavumenti ekolaki ate omusango mufu ekitekereza baabwe kinigeria ah, nze segeri nyo namulabirawo kubanga kyalikansala yes nga gavumenti emuwasente lwaki gwese nkugambye nti bonna bwobatunuulira nkugambye nti bobi wayini emundu zaabula naye lwaki segirinya yeekaabya nnyo ngaali mu kiseera ekizibu zaake bamusuula ku ddwaliro segirinya bamuyambye n'asigaza ekifo kye bajja kimujja mu omulamuzi musiru kyeyakoze tekiri asala jambizi zinamalagalaera kyekyo kubanga teyawadde sege kino kiri constitutional oh, bajjaganamuonstitutionalgamba e nti ekifo ekyo kirina kubeeramu mukazi omulabuzi naagaa nti najidde mumpala empanvu naye musajja eh, eh, n'abakazi bazambala nga nemizanjo kati bamala okukebera kiri kiri constitutional naye lwaki ogwa sematimba e, eh, naye teyasoma lwaki gwe gwasobola okusitandi andi nkugambye nti bwe muba mulwana equivalent ekyo teri agimanyi naye segirinyebamugambsibibyewe ah, ah. mugattira ekizibu kiri bweki hmm. kakooza yagamba nti yali e, e kampala hai yalina prefect that was not the argument hmm. argument yalimu waliyo ku mbaga mhm. naye kadi gyewagenderako yali siyali yiyo yufurukt bagikuwa buwi kakati kakooza ye bamugamba gwe erinnya lyo gwe mutagubya wakwata ebiwandiiko bya muganda okakooza n'obisomerako ngaafudde yesu kyekibanekibanga omucungwa bwe bagusalamu wakati <laughs> ekikolo kirala eh. newano nebateekako kakati ono ye yafojinga fojale estandinga eh, equivalent ogiyitako kubanga equivalent ani agibala tewali agimanyi kubanga babivaako e, e, equivalent ya erevo profesa kayanja bamuyita gidefining mm. equivalent ya erevo ye musajja oba omukyala eyasoma sinia fo n'agenda akola koosi ya myaka egyo diplomat ezikola ez'emyezi omwenda it must be for two years yes. to catch up with an equivalent kakati bane babuuza ti ate abajuniya abakyalimu babitandi mhm. boona obabalira otya mhm. webayitira mm. ti equivalent yakolaki yalimu okutegeeragana kubanga abaali abajuniya bo babalira kuki abakadde abakyalimu kakati singa segerinya abadde ku equivalent ekyo kyanjawulo minzaani eweze oba teweze mm. ali ku fojale talinatalina waddetalina ah, kakati kitegeeza nti omulamuzi eh, akulaza emirundi egi omulamuzi akulaza nti amwagaza kitalya omulamuzi n'akulaga nti alina okusigala nga mp ekitegeeza akolerani palamenti nesituka akakiiko ka palamenti kagende masaka kabulize kabulijjo wekali ono oyo simanyi nawulidde sewamala mhm. ng'agamba fe abaka ba palamenti fetwogera n'abantu yes ate kyazza eggulo ebijambiya bimaze emyaka emmingiotwasamirakolwaki eh, otwasamira naye ngaebyo byonna kyebabikola tofulastrate something is being done leave the, the mps to hand kikutegeeza eh, nabagaa nti nop waliwo yagikola eh, olowooza nop kankubuulire local gavumenti ezo nop zewambye zaani zewambye nopunye nali ekitegeeza nopo nabagudde nakatabu kange wekali ti nopo bagiteekawo okulemesa beziki okujja nti kuluno mm. tunafuye besi yayinza otukuba ekyokubiri baali bagala ekibiina eki nabeeramu abo abaka nga museveni bwabayita tebagenda kubanga omuntu yenna bwaba agenda okuva mu byobufuzi tubibala mm. ensonga esooka okuvamu ngaogenda okuva mu byobufuzi pulezidenti etaring president atekawo tam limit alwana ne vaisi we tekati uhulu tayagala luto akuddira mbikere lwakinti alekyaliwo sitayire ajja mubanja ajja muteekako obukiiko bisinesi ajja zittabalwanaganye kati bali ku bugagga bwa luto mwobwamubutya naffe bali batukola tata ndiape jogo mwebizimba mbigulidde ku sente za misala <laughs> tata ndiape eka egendekamu e- amafuta mwezivudde ku misaala e, omusaala ogwa miliyoni emu abantu bonna bafanaganti ye ruto tasaana gaggawala bano bebasaana okubwayo kakati nkubuulira negamba ti omuntu agenda ateekawo taamu limiti ayina kuba mukulembeze ngaaty anamuddira mm. ti kufu eggana yateekamu gundi rolingiza emyaka eki era teyateekamu lakuna tewali pulezidenti wa ggana anaafuganga ggana ebitsanja ebisukka ebibiri ebyemyaka enaana nolakuna tekikyusibwe gana eh. eyawano yakyusibwa nti ate bwanaafuna nga bitundu bisatu ebyaki eyegana tekiwukaate museveni yalesa ebisanja nupu ah, yeyalesa ebisanja biddewo eh, eh, ate kakati nupu beyalesa ebisanja omanyi kyebitegeeza ekisanja tekidda mabega ekitegeeza museveni alina okudda kakati museveni ate bwadda mu biri abiri omanyi bwe yakizeemu hmm. bamubuuza nti onookomawo tiubanogere pulezidenti yabagai nti obukulembeze mubuyita bwa noonaavugemu noonaavugemu mhm. yusiye yusu tuba ne misoni ekitegeeza akomawo kakati museveni bwakomawogwakomawo mu biri abiri mu mukaaga hmm. nedda brazil yatwala world cup emirundi emeka paka lwe bagipangira <laughs> ate niyo omweso eh. yatula ku ntebe asironga mm. mm. ah, ah, ati museveni ngaabantu bebamulonda ngaabantu bekyamulonda lwaki bamugjawo baliwo abamulondaomunange oba tomulonda naye bamukolaki mm. kakati tegamba nti olaba nopu kyekozekakati nopu ekomezao ebisanja nga kitegeeza nti museveni aba akyalinayo emyaka kumi aba atandika bupya aba atandika bupya kuba ekisanja tekidda mabega kati kankubuuzi ekyekiteeso kiva mu gavumenti oba kivakyenkubuuza ah, ah, munomosaka musanses kiba kivaawa ah, nrm yebekiyisiza eri yakyanjudde era mpuuga ne mbagamba nti omwana wa hajat bravad hajat omukazi oyo ayamba ennyo nrmbyensimbi mm, mm, yeyali owokubiri ku mpuuga mpuuga yamusinza obulw enkumi ensi naye badidde muwala wa sempi gyeyafuna obulwa obusatu mm. gwe bawadde fasiti zonna ono omwana tayogeddwako lwaki anti tali mulayini yaabwe yakola ensobi okuvuganya mpuuga ownrm thats what it means ntinze nabatunulya nembategeera lwaki awagira museveni akubwa nnyo gwe wali okisanzeewa lubaale abakuba n'aboonoona nga temunnamukola naye lubaale bwemumukola mukaggawala hmm. naye lubaale kyono ali mu kitambo kyono ate gwe tukolera ngaate atukuba bukubi alemaza baana abamusamira abasamira lubaale museveni hmm. ate abaana abaffe be balema abaana abaffe be bakeneabaffeabatamusamira eh, be bagaga kati nkubuulira era njogedde n'omukyalo we kumaca hmm. nemugadont be disappointed magufuli omugenzi bwe yasalawo okujja akyali e uganda ngagenda kusula masaka waliyo ekisajja kyali kyaladise masaka kifere kyagenda nekikubira amasasi womukazi oyo nebagamba mbu waliwo nemeting nebasulawo nebipapula nti awagira tugikwatako omukazi ani naali musupport president buli lwagenda agendayo okumuwa ku bisinesi kakati magufuli kozi byagala bidire magufuli ne delegation bigisuze mu hoteri mubanabiwa sente makufuri agenda kutuuka mu hoteri ng'esulikamu mhm. endongo evuga mhm. temuli mazzi mhm. n'agamba abantu be nti mutusikautingire wano hoteri kife twesasulire magufuli yesasulya mu hoteri bulavu eyoyo omukyala yava mujiri era kyala disi kyekimutute kibbe omulabi wa hgtz owenaalemu omukyala mm, mm. bamumanyi tajja kuba wanguzi tajaba wakantu bwaba nagimusaba ajja kubuulira museveni kakati kyebalina okukola hmm. butamuwa mulimu naye museveni ye ebyo byonatabiraba nti bamuswaza nti magufuli teyasize mu woteeri entuufu bwekibanga ekyerwanda kivudde mumawulire ekya volleyball kubanga kize nti bana abaddusi bamwe bamawe emotoka mwalabye mwagirimu mhm. oba bazitunda naddandowoanti babizisobola naye bali baliyako covetion naye balina amaanyi agakijja mumawulire era nze nabalema kyebasookako kunkuba kunzija ku tivi nekino ebibalimu nembakundanembakundankyabakubanbannemuwaliwoomwami akuweereza message naga nti no ayagala gavumenti oba museveni eh. alagire eh. programu zo ziragibwe ku tivi zeggwanga zonna zonna zonna ate obatasasula sente singa pologulamu zino baali bazisasula mm. nina fasite nina nina alawensi yonna mu state house nina alawensi mu gavumenti nina waliwo yagala nkolere mwanda olyaze ngaolugoso olwokusa yafuna olugoso olwokusatu mbu nina kubeera mu kakiiko buli wenkola why mm. why don't you give me my good my budget nina kubeera kuyo nibyesa kuba waliwo abajiinamu interest guno omutwe gwange mugufuge nga mugufugakati balina okuwa bajeti eyiyo nesente ezizo nga zivudde wamusgolabe tvgambye tebasobola wayi nti gwe kankubuuze omuntu agenda najja nandetera ekitabo nti njagala okufulumya ekitabo kino the weakness of nrm bayinza okuwa sente ate mumawanga mala balikuwadde to study their weakness kakati ate gwe iwanenene gwe babalowooza nti otabulao so nga nebagambye nti yesu yalina amaanyi agenjawulo hmm. naye abafalisaayo talina gwe yakolimira abafalisaayo yabaanukulanga bwanukuzi bebawandika bayibuli nga buli kaseera yesu yalekawo abafalisaayo naye eh. mbaga nti nyerere yakwata omusajja mukwano gwe n'amufuula omulalu n'amuteeka mu dayisalaamu nyerere genda nyerere abantu bakkoyi nyerere ngaabantu bakuana mudaisala mbwe bati kuli ekisajja kiralo naye mwanange bekyogera kakati nyerera abayita abaga nti njagala kumba musaba togenda bakabye bate mudaisala yababuuza kuba byemwogera bituufu ngaewoomulala oli mugendayo mhm. yes In fact, the interest of government to leave people like we nti nze siri opposition naye ate kano akabinja tekanjagalirako ddala <laughs> kano akabinja era kagamba he must go home and rot gwe njagala obabuuza nekitegeeza ne museveni etakwagaliza yandibadde yakujjayo dda nti awulira hmm. miliyoni waliwo advisor ina miliyoni yaka atano atano gafuna ku musaala gwe musaala njagala ombulire bampa meka nina masters degree ngonjere gutya ekitegeeza nti gwe bakunyigiriza ogende oveewo ogende nedda neopposition yaabwe sijagigendamu nja kusigala nga bwendi omulungi omulabi wa hgtv program yaffe etaala bwetyo bwetambula wabula nyongera okukujjukiza bannanga ekitalo nnyo kitalo ddala ekya eh, ah, sabalalirizi oba archbishop wa orthodox church ah, jona lwanga bambi kitalo nnyo kitalo ddala Ah, kitalo ekya mukadde waffe dmk hmm. ate era kitalo ekya mama waffe mukyala ah, mar senyonjo eyali bishop wa west buganda hmm. naye ekyenjawulo ekirimu nti bagenza okukebera omusumba jona lwanga bambi nga yali agenda kukomawo ne basanga nga sukaali alinnye mukyala senyonjo naye bagenza okumugira ah, bambi nga sukaali yamutta ensigo n'afa mu ngeri ngaeyo ku myaka 83 kakati awo nno wembagambira bulijjo nti nno bwobanga gyoli otawanyizibwa n'ekirwadde kya sukaali sukaali natta ate